नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निर्मोही यानी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव महंत राम शरण दास जी कुंभ में संतों को क्या दिक्कत आ रही है क्या अव्यवस्था फैली हुई है उसकी नाराजगी संतों में बहुत ज़्यादा है उसको व्यक्त कर रहे हैं राम शरण दास जी अभी वर्तमान में कुंभ मेला की व्यवस्था बड़ी समस्यापूर्ण है कल हम अपर मेला अधिकारी शर्मा जी से भी मिले थे उनको मैंने यहाँ की समस्या से अवगत कराया अभी मैं तेरह चौदह नंबर सेक्टर में गया तो तमाम खालसे हैं या तो उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा शौचालय दिया ही नहीं गया जिसको दिया गया तो ऐसे डिब्बे उनके पड़े हुए हैं नल कनेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं अगर कहीं नल लग भी गया है तो पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं जो कीचड़ बनता है साधु संत उसको लेके परेशान होते हैं विद्युत सुविधा है उनके तरफ से मिलती है हमको वो खुलेआम बेची जा रही है हम लोग भी बहुत कुंभ कर चुके हैं नासिक करते हैं उज्जैन करते हैं नासिक कुंभ में आप जाएंगे तो देखेंगे कि लेआउट बनाने के लिए प्लाट तैयार करने के लिए हजारों करोड़ों तक महाराष्ट्र प्रशासन तो आर सी गिट्टी बिछाता है छः इंच मोटी लेयर देता है यहाँ कुंभ मेले में किसी खालसे में जो गड्ढा है उसको लेबल कराना है तो एक ट्रैक्टर या लेबल कराने के लिए लेबर भी मेरा प्रशासन मुहैया नहीं करा पाता है यदि हम जाएं तो डीएम एडीएम से बात करें उच्चाधिकारी से बात करें फिर वो फ़ोन करें तो कहो चार दिन छः दिन बाद आवे और आने के बाद फिर वो उसको भी अलग से थोड़ा सा इनाम की आवश्यकता हो जाती है फिर भी <coughs> वो काम संतोषजनक नहीं हो पाता है तो अभी तो हमारे मेला में जो व्यवस्था दी गई है शासन द्वारा मैं बहुत चिंतित हूँ योगी जी तक भी मैं अपनी बात पहुँचाया कि आपने इतनी मोटी ग्रांट मंजूर किया मेला व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए अच्छा सुंदर बनाने के लिए मेला अधिकारी को भी आपने नियुक्त कर रखा है मैं मानता हूं कि अकेले योगी जी या मेला अधिकारी जी शौचालय लेटरिन लगाने तो नहीं जाएंगे परंतु जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया उस पर सुपरविजन क्यों नहीं करते हैं उनकी ये देख रेख क्यों नहीं करते हैं वो समय से काम नहीं करते हैं मैं आपके समझ से इस बात को रखता हूँ कि मेला अब मात्र बीस दिन का रह गया हम लोग तीन महीने चार महीने से यहाँ पड़े हैं दस फरवरी को हम अंतिम स्नान करेंगे और कुंभ मेला छोड़ के चले जाएंगे अभी ना हमारी रावटी दुरुस्त है ना तो शौचालय दुरुस्त है ना नल की व्यवस्था दुरुस्त है तो ये दुरुस्त कब करेंगे क्या जब मेला बीत जाएगा यदि मेला बीत जाने पर दुरुस्त करते हैं तो सरकार द्वारा जो अनुदान दिया गया उसका ये किस तरीके से उपभोग करेंगे उसको कहाँ पे खर्च करेंगे आपकी भी एक परिषद और ये होती है तो उनको भी संतों की जो परिषद है बड़े जो यहाँ अखाड़ा की व्यवस्थाएं देख रहे हैं उनको आपने अवगत कराया है क्या इन सब जी जी देखे हम अखाड़ा परिषद हो हम भी परिषद अखाड़ा परिषद में ही होते हैं मेंबर होते हैं अखाड़ा परिषद के महंत मंत्री सब मेंबर ही होते हैं अब इस समस्या को हम उच्चाधिकारी तक कह तो सकते हैं बता तो सकते हैं साधु जीवन है कोई हम उस पर अधिकार क्षेत्र अपना नहीं बना सकते ना ही उनसे किसी प्रकार का मतलब दबाव बना सकते रिक्वेस्ट कर सकते प्रार्थना कर सकते हैं अनुरोध कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमको इलाहाबाद कुंभ में भी 2013 कुंभ देखा मैंने साथ देखा पीछे भी बहुत कुंभ देखा कभी इतनी बुरी व्यवस्था नहीं होती थी पहला स्नान आते आते व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाया करती थी अब की बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि पहला स्नान भी समाप्त हो गया दूसरा स्थान 10 फरवरी को तीसरा चार फरवरी और 10 फरवरी 10 फरवरी तक अंतिम स्नान हो जाना है 20 दिन बचा है और अभी तक ये मेला प्रशासन व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाया है तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखना चाहता हूँ कि योगी जी इस बात को समझे और इस पर विचार करें और मेला अधिकारी प्रशासन को निर्देशित करें कि अभी तक ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई और हो पाती है तो कब तक हो पाती है